a tutti, sono Laila e sono la vostra insegnante di italiano. Sono italiana, vivo a Firenze da tanti tanti anni, ma sono nata a Napoli, una città che tutti conoscono per la pizza, il mare e il Vesuvio, il vulcano più importante d'Italia. Nel tempo libero mi piace andare ai concerti e ascoltare la musica, fare lunghe passeggiate nella natura e imparare nuove lingue straniere e quindi anche viaggiare. Benvenuti in questo corso, ci divertiremo molto insieme. Ciao!